que este, no tengo pena ni amor de Dios. Aquí no hay amor de Dios para ti. Presidente, tu cajera, te lo voy a terminar. Tu cajera se acabó, papá. Y esa magia que tienes te lo voy a acabar. Aquí el mago soy yo, ahora Ahora soy yo que voy a hablar y matar. El Macías soy. Presidente, ¿cómo se siente? El mundo está pendiente, ¿cómo te rompí los dientes? caliente, que está caliente, se siente la manteca, huepa, pa' que lo sepa, motherfucker bow, yo soy tu rey, un tiro de tu pancake, en Trujillo Alto le están dando replay, replay, replay, replay, toma estas flores para tu velorio, con muchos colores para tu escritorio, te vas hablando de los otros Pues pochona te condenado. estás trancao, cabao, cagao, Tentao, cabronao, chochao, pendejao, plastao, solao, embolao, locao, está quemado como chicharrón, sabor la sazón sabe el Sansón. Esto no es panfura papi. este es malanchón para el quincón. Pero que te tiras son de jato. Toma tu sachichón, cabrón. Ay, entonces no tengo pena ni amor de Dios. Presidente, tu cajera, te lo voy a terminar. Perdóname lo que yo he hecho. Ya esa magia que tiene te lo voy a acabar. Lo maté, lo maté soy yo que voy a matar. Soy el OG, Motherfucker papi. Tengo un cincuentón, el mal calzón, que saco sangre con el martillón. Mírame los dientes, me parezco un tiburón. Te dejo muerto dentro un zapatón Rompo la bola con un cuartón, como un maricón cabrón. Esta lengua no tiene cinturón. está mirando el pantalón, te está mirando el pantalón. Es el cabezón sweetie, Bird, el pichón. Y para mí tú eres una salchicha. Esto te lo tiro una buslavia. Todo te molesta como una pista. Como te gusta la gandinga, la pinga, chincha macajay. Uno de los dos se va a cagar en suma. Te tiré un pescadito, te tengo amajadito. Tú estás dentro mi jaula, mi pajarito. Cómico, mate este chorizo. Cara de nene, cara de bebé. Me voy a ponerle nombre, se llama René. Residente, no tengo pena ni amor de Dios. te lo voy a terminar. Y esa magia que tienes Te lo voy a acabar. Ahora soy yo que voy a matar. Este plan blanco esto no es de color. Esto es solo último día que tú vas a abrir la boca. Saca tu yo soy el feo, el madusa. Tomo una rosa, gusano de mariposa. Esto no es estrella de plataforma. No tengo patrón, no uso carbón. No tengo pinta de pintalabio. No soy artista de salario. Tampoco tengo Grammy ni armario. Lo que tengo es cana. Estoy aquí antes que existiera la música urbana. Zulu Nation People's Party africana soy azúcar como la cubana. Es la sangre que llama. Estoy en llama, esto llama. No te escondas debajo la sábana. René, tu tiraera no sirve para nada. Presidente, no tengo pena ni amor de Dios. lo Hago para joderte, para joderte. Tu cajera, te lo voy a terminar. Hago para joderte, para joderte. Y esa magia que tienes te lo voy a acabar. Para joderte, para joderte. Ahora soy yo que voy a matar. Esto lo hago para joderte, para joderte, para joderte. Esto lo hago para joderte, para joderte, para joderte. Esto lo hago para joderte. Residente, no tengo pena ni amor de Dios. Tu cajera, te lo voy a terminar. De esa magia que tienes, te lo voy a acabar. Ahora soy yo que voy a matar. Ustedes necesitan gente como yo para que ustedes puedan señalar con tu dedo y decir, mira, ahí va el hombre malo.